авир авах хэрэгтэй ахаа. За андачаар хичээл яваад та. Хичээл штэ. Ганц ганц гинэ. Э? Аа. Аа. Та ихтэй түрүү юм хийсэн юм уу? Түрүү андаг фаровын гүдэг гэсэн явсан доо. Аа. Гүдэг гэсэн авч явж штэ. Тэгээ дандаа бас хог байлуу хацгаая. Пиршки гэн. За хог байхгүй байна. Ганхан хог их сайн хайж өгөхгүй. Яа, жигмээ тэр тэр хашаан тэр лүүдийн мон нагаа нас. Аа. Хичээсээ ч таа энэ. Чаанда одоо юу ч явахгүй. Тийш та наваа. Яа, явахгүй анда явъя анда. Аа, уугаа төвшин. Анда, одоо анда, одоо өөр газар хийе анда. Тэгээ анд. Яа. Одоо өөр газар хийе анда. Гүр анда хаана их анда арай хол хийе анда энэ хөөсөө. Аа? Э? Энэ хөөсөө хол хий. Оо анда угаасаа аим хол яваад одоо. Хааш явах анда. Явнаа анда. Яа. Яа яа. <laughs> Бас бас хамгийн лавтад шүү дээ. Hollanda. Ой. Боллоо анда. Болсон шүү дээ. Анд хэсэн юм хэлээ да. Наа нэ шүнта. Юу вэ? А та одоо наач дэ чамаа хооч чамааг өлтгөж байгаа маань дэ яа чам. Ямар хатаа нэг тухтай газар сууж байгаа яя одоо. Яа. Одоо энэ дээр яаж яах вэ? Хөлдөж өгөх гэдэг надад. За. Ямар юм шүү дээ. Баяж та. газраас ургаад байгаа юм шиг байна та наа чи ургаа. Газраас ургаад байгаа юм шиг байна та. Нөгөө тий анд яг тарин тэр яг тэр ургаад байгаа юм шиг та. За за энэ баран орондоо. Аа суулан даа. Яа надад шоонотыг автаа анда. Шаацгаа. Шаада хаацгаа байна анда. Бас наацгаа. Тэгээд хоёр сүргэл байна. Юу аа газар хүрнэ ажилтаа юм дэр орж ирвэ. Аа бацар байна гэж. Манайга дуусгалаа шүү дээ. Аа, нөгөө нэг. Вэлэн, вэлэн шиг болохгүй. яваад байгаа даа. Яа дэжтэй. хавхад босчоод би тавиад байгаа юм шиг байна. Оо, үгүй ээ. Одоо яг нөгөө нэг байгаа шүү дээ. Тэгж яах юм бэ? Яг тэндээс чаанд яг эндээс гарч ирээд тэгээд тэгээд Ладно, мен да. Яко. Да, то вот это. Жаа чанга чанга мэн сонсдог. Хантис. Гайгүй өмнө гიშгээл штэ. Одоо. Гайгүй. Remember when the weather had us, what's the better when we're Remember when the weather had us, what's the better when we're all together. Whether if or not, we never belong to each other. I know it's the shit I can stay, we with you forever. The time I got to say, for competition, nothing ever. Everything is really God changed. When I first met her, I just feeling in the mind. When I get to her, it's when I'm thinking everything in the God space. In it, and the land is in it, and I fully got better than I ever. However, I know you want to be at the top. 자, 이거야 너 어떤 거 쓴다. Уу я онлаа ой. Баа.